Thank you. c'est mieux là-bas, ouais, on voit mieux là-bas. Non, Regarde, oui, là. Là-bas, vois pas tout au fond. Non, là. Quoi euh, Là, c'est là. place c'est pour le... 네, 열심히 있었습니다. 아빠도 속도 속도.

Associação professor Professores.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

Thank you. Tout euh, la voir il y en sa table, il avait à centimètres de mais c'est c'est on le qui fait ça, démonstration, c'est foutu, Alors c'est n'importe quelle c'est ela precisou. Ele é. シートする。Thank you.

objetivo. Olha a Gracias Si allé là, je vais être en retard. oh, ça, c'est un et toi. Ok. On va chercher un billet de retard, on sait plus où après. Regardez. T'as rien à faire, tu la vidange. Yeah, man. Yeah, man. You've done.

Allez, je vous demande de vous applaudir très très fort, petit peu de Allez. Il s'appelle euh, Suprême Nouvelle, une partie belge, une partie France, hein, voilà. Allez, vous applaudir très très fort, désolé nous soleil, euh, la voiture euh, a un souci de vote. Donc, eh ben, rendez-vous vers 17h, 17h15 pour la finale de l'été. Je suis désolé.